Hər vaxtınız xeyir. Növbəti mövzumuz partnyorlar haqqındadır. Hazır bir bazadan istifadə edək. Partnyorlar dedikdə sahibkara hansısa bir müəssisə tərəfindən malı çatdıran, yəni mədaxilçimiz sahibkardan topdan və pərakəndə halda şəkildə məhsulu qəbul edən və ve vasitəçi rolunu oynayan, yani kontragent nəzərdə tutulur. E, partneri bazaya artırmaq için bu butonu klik etmək, yani müsbət işarəsini klik etmək veya ya hansısa bir partnyorun bazada yerləşən e, danlılarında dəyişiklik etmək lazımdırsa bu qələm qələmdən istifadə edirik. Gördüyünüz kimi əgər hansısa bir dəyişiklik etmək lazımdırsa, məsələn, ola bilsin ki, zaur çoxdur. Yəni bazamızda zaurların sayı çoxdur. Ancaq bir-birindən fərqləndirmək üçün axtarış sistemində bir-birindən fərqləndirmək üçün e, hansısa bir ləqəb mi deyək, işlə əlaqədar bir znak mı deyək, nəyisə artırmaq mümkündür. Yəni sistemdə adını daha asan yolla zarfları bir-birindən fərqləndirmək üçün bir əlavə nəsə qeydiyyat aparırıq. Məsələn, olsun və yenidən yadda saxlamaqla artıq biz bazamızda müəyyən dəyişiklik etmiş olduq yeni yeni partneri artırmaq lazım olduqda isə müsbət işarəsinə klik edib ə, e, lazım olan danları bazaya yerləşdiririk. Məsələn, hmm, olsun Kamil ə, hmm, Kamil müəllim. da əgər mm, lazım deyilsə, yəni sizin üçün vacib deyilsə, doldurmaya da bilərsiniz. Yəni bununla qeydiyyat aparmaya da bilərsiniz. Ünvan lazımdırsa, e-mail ünvanı, telefonlar və Kamil müəllim bizim üçün <clears throat> sadəcə pərakəndə pərakəndəçimizdir. Yəni bizdən gəlib məhsul alan bir şəxsdir. O, o halda biz Pərakəndən qarşısındakı kvadratın içərisində işarəni yerləşdiririk. Klik etməklə bu işarəni yerləşdiririk. Olsun ki, Kamil müəllimə biz hansısa bir endirimlə endirimlə məhsulsa qaymənin yekununda, yəni yekun məbləğdə hər dəfə Kamil müəllimə biz 2% endirim eləyirik. O halda biz digərlərindən fərqləndirmək <clears throat> fərqli olaraq 2% yerləşdiririk. Yox, əgər ehtiyac yoxdursa, olduğu kimi qalıb. Sonra aktiv edib yadda saxlayırıq. Artıq Kamil müəllim bizim bazamızda bir top pərakəndəçi kimi var. Ehtiyac olduğu halda şəkilli də yerləşdirmək mümkündür. Lazımdırsa şəkilli də yerləşdirmək mümkündür. Şəkil elə müəssisələr var ki, reklam xarakterli olaraq öz <clears throat> məhsullarının şəkillərində yerləşdirmək istəyir. Ona da imkan var. Məhsul bazasında bunu qeyd etmək yadımdan çıxıb. Çox üzr istəyirəm. Məhsul bazasında hansısa bir Məsulun, məsulun Samsunglar, Samsung üstündə iki dəfə klik etməklə bu məhsulun şəklini bazaya yerləşdirmək mümkündür. Deyək, hansısa əgər bizdə şəkil varsa, mən şəklin ünvanını göstəririk. şekilde indi. ya da sağlıyor. Artıq şəkil bazamızda yerləşdir. 8800 kodu ilə 8800 kodu ilə artıq bu mal bu məhsulun şəkli bazamızda var. Mədaxil etdikdə artıq şəkli gördüyünüz kimi burada qardaşlar çox asan üstündə klik etməklə geniş şəkildə şəkli görmək mümkündür. Növbəti mövzumuz mədaxil, yəni əməliyyatlar haqq əməliyyatlar haqqında olacaq. Mədaxil, pərakəndə və digər alt menyular haqqında. Çox sağ olun.